Manzano no, in socorro me, che manos tuas kirkende a mie. Se schintura in tempo se disizos, pizzinia, tu eses poesia, un'istetta manna e lugente, bogasos pensamentos pro a ti Vida de arena sole, nara mi parolas noas, coro meu abbiamo di senso ascoltare in questo vivere fizza me in canto suonas e canto si staiones nuda pareda a Beru Lizera sese anzonetta mea gloriosas sortes andamos a dormir. universos de amentos disperdidos. Quiero soñar fuerte que a ti. Pozno az Coro meu Insanima Ne ho disizzo Iscultare In questo vivere Fizza Tu e eu Sognende Tu ed eu Incantus nomo Saianas no irmenticare, prosa sfortuna. nas noas Coro meu insanima Ne udisizo ascoltare Gusto vivere Fizza me